हमार जमीन हमार कोयला हमन कोड़ के हमन सरकार पर बेचबो हमन लिही जिंदा जिंदल वाला हमारा कोयला हमारा हो हमार जमीन के कोयला ला हमन कोई कंपनी ला नहीं कोड़न देन कहत हन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देश के 214 कोल ब्लॉक को जिस तरीके से रद्द हुआ उसमें सबसे बड़ा प्रभाव रायगढ़ जिले के 15 कोल ब्लॉकों में पड़ा यहाँ के कोल ब्लॉकों में जिस तरीके से मनमानी चलती रही और स्थानीय लोगों के द्वारा इसका विरोध होता रहा उसमें मैं साथ साथ उस विरोध में शामिल हुई और एक बड़ा आंदोलन हुआ इस आंदोलन का एक प्रमुख चीज रहा यहाँ का कोयला सत्याग्रह किया इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था जिस तरीके से महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था उसी तर्ज में दो अक्टूबर को गांधी जी की फोटो को यहाँ के लोगों ने फूल चढ़ाया और कोयला सत्याग्रह मनाया अपनी जमीन में कोयला खोदा कोयला खोदे आए हैं हम कोयला खोद के हमारे बाल बच्चा ला परिवार ला पालबो करके हमारे जमीन में कोयला निकलत है दूसरा ला कोथर नहीं देन हम खुद खोद के सरकार लड़े कोयला निकाल करके अपना गांव को चलाएंगे अपना गांव के हित के कार्य करेंगे हम आज कोयला कानून तोड़े और कोयला कानून तोड़ करके हमने कोयला इकट्ठा किए हैं हमारे खरीद अधिकारी या शासन प्रशासन के लोग आकर के इसका अगर नाप करवाते हैं तो नाप करवा लीजिए और नाप करके जितना भी रायती लगेगा वो रायती देने के लिए हम लोग सक्षम है आप सभी से मेरा अपील है कि यहाँ के जो स्थानीय कलेक्टर श्री मुकेश बंसल साहब हैं उनका नंबर है चौरानबे दो सौ बावन सात चार एक छः पाँच यह देश का पहला ऐसा टाइगर जिला क्षेत्र बन गया है जहाँ पे किसान अपनी जमीन पे अपने कोयले पे हक अदा किया और यहाँ के शासन प्रशासन ने यहाँ पे मदद किया मैं सविता रायगढ़ छत्तीसगढ़ इंडिया अनहट के लिए